Всем привет, с вами проект Походили, и сейчас мы находимся на линейке 1 сентября. Да, не, не в том месте. Нет, это. эта линейка должна быть тут, каждый год, возле второго корпуса, линейка. Да? На улице 8.30 утра, небольшой туман, самое время, чтобы начать э, активную студенческую жизнь. Ведь... <laughs> Все, мы пошли внутрь искать студентов, с которыми вы познакомитесь в этом супер учебном году такой активный, что аж не могу. Расскажи, какой ты курс? А, я... <laughs> Долго считать. Очень-очень-очень ну, старый. давай считаем. считаем. А, значит так, в 2014 был пятый, в 2015 шестой, в 2017... Tomorrow. Я встречаю родных первокурсников. Родных, то есть у тебя многодетная семья. У меня очень многодетная, их больше 200 человек. Расскажи нам, кто здесь самый крутой первокурсник? Я! Привет! Ну ты не первый курс, понимаешь? Нам нужны первокурсники, все щимятся, куда-то уходят. Но я за них типа отвечаю. Ну, ищу, подожди, ищу. щимится, щимится, это неплохое слово, чтобы его говорить. А, ну, в литературе, я думаю, используется. Ну, значит, можно. Ну, это походили, здесь можно и <laughs> сказать, <laughs> И И, ну... Что можно сказать про университет? Вот буквально пять слов тебе. Пять слов? Да. Здесь можно танцевать индийские танцы. Что? Университет это место, где танцуют индийские да. танцы? Здрасте. Здрасте. Здрасте. А зачем вы газету забрали? <laughs> Не забрали, забрали? Нет, нет, газеты должны лежать в университете. А вы из КВН? Yeah. Чему чего вы взяли? Как вам вообще впечатление от первого дня в университете? Вот что, что интересного здесь? Много народу. Много народу. Но э, это только первый день, потом не будет никто ходить в университет. Что еще? Весело. Весело? Интересно. Это весело. Попросите ее повеселиться. Веселись! Ешь, пей. Веселись! Потому что завтра умрешь. Ты знаешь, в каком ты клубе находишься? Конечно. Веселись! За три курса я успела побывать в нескольких организациях. Я была председателем студенческого совета, была просто активистом студенческого совета, сейчас являюсь старостой общежитии и э, сделала свою организацию. Mm, какую организацию ты сделал? Государственная дума. А скажи, как называется место в Москве, где заседают депутаты? Государственная дума. Я мало на самом деле косячу на камеру. Я без камеры косячу. Вот ты отведи камеру. Давай. Отведи Он камеру. еще здоровается с кем-то. Убери, убери камеру, убери, убери. убери камеру, ага. Вот, <laughs> вот, видишь, видишь, и все, я говорю, без камеры все вот так происходит. Прикольно, да, у меня микрофон есть. Самый крутой старшекурсник кто? Э, Русик Косяков. Но ну, мы же договорились сегодня без косяков. <laughs> сломаю Привет, что Я, я уже тебе тут. что-нибудь сломаю. Привет. Здравствуйте, Ксюша. Как вообще жить? Заселился? Нормально все? Сифилиза нету? Нет, нет. Хорошо. Ну Спасибо. <laughs> За что? Спасибо, что не, не передали. <laughs> Вы уже поступили или просто пришли сюда посмотреть? Поступили. На кого вы поступили? Ну, химический факультет. Химический. Да. Что вы будете делать вообще? Что на химическом факультете делают? И мне нравится химический факультет, угу. потому что э, факультеты, лаборатории, угу. какие-то химические Готовые лекарства, лекарства. продаем. Угу. Продаете? <laughs> Да. Короче, чтобы наверняка ты попал в выпуск, я зевнул со перед Пацаны, тобой. а они... Я в трех выпусках до этого снимался. Я все лето ждал их на ютубе. Я там лайки-балалайки ставил на старых роликах. Смотри, там воробей. На березе. Камера пишет? Да. Привет, Зоя. Привет. Я к тебе должен был подойти? Или к парням? К нему. Ты с фарфака или нет? Да. Нет, смотри, а он не с твоего факультета, точно? Нет. Он такой подкачанный немного. Ну, а ты как это. А вот ты бы с ним замахался или нет? С ним? Да. club isn't the best place to find the lovers, so the bar is where I go. Mm -hmm. I'm in love with the shape of you push and pull like a magnet Although my heart is falling too Хочешь передать привет своим одногруппникам? А можно его ближе? Привет! Привет! Привет! Привет! Мы бухаем на... Hello. Привет, это Навальный. Ой. Не здороваюсь. Привет. А с вами был проект «Походили». Подписывайтесь на нас ВКонтакте, ставьте лайки на Ютубе и нажимайте колокольчик, если вы умеете. И помните, будете проходить мимо, не, не проходите. проходите.